也就是在当天是通仪做开光祈福的。如果你身上有开运的物品，老师建议我们也可以选择在当天去庙里做开光过炉的动作。另外，在礼拜二的部分是逢到当月份的月破大号，老师建议大家在当天大部分的仪式尽可能的少取哦。礼拜三是一个很特别的日子。 在当天，除了是逢到我们的天德宝光五十大进文学贵人，也就是说，非常适合荧幕前如果你正有在准备职考、高考、普考，甚至准备推荐的朋友们，老师会建议你们可以在当天的午时，也就是上午的十一点到下午的一点这个时间，前往有供奉文昌帝君的庙宇去做祈福。 祈求神明能够帮你开智慧，赐予你文昌十事，让你可以在学习上面能够突飞猛进，考运大增。另外，在当天的酉时逢到三合天赦日入，如果你有要求官位官禄，想要能够在你的职场上能够更上一层楼，也不妨可以在酉时，也就是我们傍晚的。 五点到七点的这个时候，前往有供奉关圣帝君的庙宇去做拜拜，祈求我们的官路大涨。以上是针对礼拜三有两个适合大家去做开运、好运、官运的时辰。再来是礼拜四，这一天逢到的是雾探病的日子，因此如果有任何要安排前往医院。 探访亲友的，请尽可能另外择日会比较好哦。礼拜五的部分逢到的是阳公忌，因此在当天除了非常不利婚姻之外，他也逢到了四方号，因此老师建议大部分的集市尽可能都少去，会是比较如意的。 礼拜六的部分，逢到的是圣人登殿，在当天的吉时，落到了是我们的巳时，也就是早上的九点到十一点，在这一天，我们也可以到附近的庙宇，比如说福德正神庙去点个香、拜拜、祈求贵人环绕。再来就是礼拜天了，在这一天，我们会迎接一个新的节气。 在当天的下午的五点二十分，我们会迎接新的节气小暑。那小暑是二十四节气中的第十一个节气，也是我们人体阳气最旺盛的时候。我们在工作劳动之余，也要特别留意劳逸结合，保护人体的阳气。那因为当小暑之际，气候是比较炎热的，人比较容易心烦不安、疲乏无力。 因此，我们可以透过食补的方式来养生。除了可以吃一些清凉的食物，例如西瓜，来解热降火之外，我们也可以透过养生来养心，透过心境来达到小暑开运的效果。在这一天，老师也会建议大家可以念《般若波罗蜜多心经》七到四十九次，在傍晚在家中。 的客厅，静坐下来，然后至少念个七次至四十九次，便可达到消暑、心境开运。接下来，让我们来看一下当周的运势王是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是我们属鸡的朋友；第二名是我们属老虎的朋友；而第一名是我们属牛的朋友了。 以上三个生肖的朋友，先恭喜你们在这一周的运势是强强棍。但是老师同时也要建议你们，切记要记你的口，不要过于得意忘形，或者是因为你不经意讲出了一些让人觉得你怎么这么白目的话，不然运势虽然好，但是你的人际也会爆表的低哦。那这样子也就没有这么的如意了。 接下来，让我们来看一下，在这一周的十二生生肖里面，个别的运势提点又有哪些？第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这一周，老师会建议你要学着去适应，要注意的天数分别是当周的礼拜三跟星期天。你要学着周边的一些变化，虽然是很轻微的，但是你也要该去调整自己了。 比如说，有些顺序或流程，可能它可以让你减少五分钟的时间。你觉得这好像没有什么，可是日积累月的，你看一周下来，你是不是可能就会省下一个小时的时间？这一个小时的时间足够让你放松、调整步伐，甚至可以让你做新的准备。最重要的是，这一个是这一个小时，长年累月下来。 可能就会变成很多宝贵的时间，因此老师会建议你要开始学习调整，哪怕是节省那五分钟，也要让它达到最好的绩效。因为在长期来讲的话，对你下半年的进度跟各方面的运势都会有更多加分的效果的哦。下一个生肖是我们属牛的朋友。 属牛的朋友在这一周真的是咸鱼翻身了，而且你真的是启动了一个度假模式。当然也不意外，因为毕竟你们是本周的运势 number one 嘛，所以是说你的心情非常的跳跃，甚至周边的人都会觉得你周边的空气都冒着小花，很清新的感觉。这样的情形。 是可以的，不过老师也会建议不要太过松懈，顶多让自己花个两三天放松。但是接下来你还是必须调整你的步伐，准备好迎接下半年的一场应战。虽然并不是说你下半年会不如意，但是它代表的是说下半年还是有众多的考验在等着你。 所以，即便在运势强旺之余，也不要忘记在这个是对的时间点做对的计划。那在下半年，你就只好默默的完成对的事情就可以了。好，再来是我们属老虎的朋友，属老虎的朋友在这一周有点过于担忧了。老师要提醒的是，这一周，请你们务必要放松耍废，慵懒一周。 这样子，你的心才会有新的收获。谁说收获一定是要物质上的东西呢？有的时候，让自己能够放空，那，你也会有所收获的。再来，下一个生肖是我们属兔子的朋友。属兔子的朋友务必要坚持到底，尤其是在你感情里面，你认定的对象，你想要追求的对象，你可能觉得对方怎么暂时对你。 爱理不理，有一句没一句，有点稍微的，好像在冷落你。可是如果你真的觉得他就是你想要的 Mister 或者是 Mrs. Right，不妨就让对方透过你的坚持，看到你的真心真意，这样子你们才会开花结果哦。下一个生肖是我们属龙的朋友，在这一周，老师会劝你莫再猜疑了。 属龙的朋友在本周要注意的天数比较多，分别有礼拜四、礼拜五以及礼拜六。这周你们真的会被冠上，是不是有点被害妄想症啊？因为你很容易的就会觉得是说，他是不是故意在整我？他一定是恶意的。他怎么老是在挑战我？结果在这些众多的想法之间，你不知不觉的在自己建筑了一个心墙。 反而会让别别人觉得你好有距离感，不想要跟你靠近，不想跟你相处，不想跟你沟通。所以记得放下你这个猜疑的心情。其实没有这么多坏事，也没有这么多烦人的事情。只要你抛开了这样的想法，一切都会豁然开朗的。下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这一周是一个水火交战的一周。 要特别留意的天数是当周的礼拜一跟礼拜五，因为上一周你们真的过得太爽了，导致进度真的是落后，请你们要吸取这一周的教训，在这一周真的是乒乒乓乓的，很多事情都是好不容易在最后一个关键点才完成。如果你不想要再经历一次这样的一个状况，务必记得。 在过得如意的时候，该做的事情还是得要做哟。接下来，下一个生肖是我们属马的朋友。属马的朋友，老师要提醒你，要开始学会拒绝了。上个礼拜，太多人拍你的马屁了，所以你就很顺势的接了不少的工作，导致在这一周你在做 review 的时候，你会发现，哎，怎么好像 loading 有点快，超过负荷了。 怎么好像我没有办法如期完成很多的事项？这时候，如果你不会学会拒绝，请你至少也要学会请求支援。这样的话，你才能够如期的完成你的事情。毕竟，对属马的朋友，你们的荣誉心是蛮重的。如果没有将背负的工作做好，你们自己的自信心也会受到打折，不是吗？ 因此，在这一周，另外要提点你的事要注意的天数是礼拜二哦。再来，下一个生肖是我们属羊的朋友，在这一周，老师会告诉你，因为你是比较不善言辞的，可能常常说的话很容易遭受到人家的误解。因此，在这一周的上半段，也就是礼拜一、礼拜二、礼拜三，特别是关键要注意的日子，这一半段的。 日子呢，能够少说多做会是比较好的，因为比较容易会有多说多错，是所以不说准没错。喜完的朋友切记老师的劝导，在这一周尽可能就少说为妙喽。下一个生肖是我们属猴子的朋友，属猴子的朋友在这一周真的是耐心缺缺，因为你们可能很急的想要求表现。 所以导致呢，你做了很多的布局之后，你想要同时同步进行很多的事项，可是你想要这样子面面俱到，其实那基本上是还没有逢到这样的地利跟人和。所以老师会建议，不妨先把要做的事情先有一个先后缓急，把重要的、紧急的先完成，一件一件事情慢慢来。 这样子，除了你可以看到你想要的成果跟绩效之外，你也比较不会觉得，因为事情被拉得很长，一直没有看到效果而感到自信心受到了打击。守猴的朋友在这一周要特别留意的天数是礼拜四哦。下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友在这一周真的是名利双收的一周。对你们而言，因为你们经过了这几周的一个奋战之后， 在这一周稍微呢落幕有所成果了，因此老师也会跟你说，你可以放过自己，给自己小小的安排一下休息，让自己休息一下再出发喽。接下来下一个生肖是我们属狗的朋友，属狗的朋友在这一周真的是人缘旺旺，不论是男性或是女性朋友，你都很适合在这一周做主来帮大家安排一场。 聚会甚至是联谊，因为可能中奖的人就会是你了。所以属狗的朋友不妨在这一周把你的人脉网凝聚起来，然后让你的感情可以出现达正哦。再来，下一个生肖是我们属猪的朋友。属猪的朋友在这一周真的是好事不断，你可能会收到你梦寐以求的委托的案子，又或者你想要成交的。 业绩也都达标了，因此对你来讲的话，真的是一个很不错的一周。因为打了前阵嘛，所以是说老师也会提醒你，虽然这一周非常的旺，但是切记不要忘记，在这一周要注意的天数是礼拜天，在这一天是适合让属猪的朋友赖在家中，慵懒的过一天。但是除了慵懒，也不要忘记打扫你周边的环境，因为这可以让你在隔一周的运势。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 跟人际关系呢都是不错的，因此也可以记得用这一周的好运借力使力，不费力，好好经营眼前的一段感情跟人际哦。好，以上是我们这一周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞，这样你才可以及时收到更多的运势贴心提醒。 我是金玲老师，我们下一次再见喽，拜拜。